gdzie w sprzedaży jest miejsce na storytelling. Hmm. Ciekawe, inspirujące historie są wszędzie. No zobacz, na przykład gdybym Ci chciał sprzedać tą barierkę, mógłbym Ci opowiadać o jej cechach, zaletach, ale opowiem Ci historię o Pawle. Paweł to właściciel tego biura, które wynajmujemy. Kilka lat temu podjął decyzję o wyremontowaniu również balkonu i stwierdził, jakie kupić, najtańsze czy może droższe. Podjął decyzję, że kupi droższe, bo chce, żebyśmy tutaj długo wynajmowali to biuro. Co z tego wynika dla sprzedaży? historia sprzedaje. Zamiast mnie, sprzedawcy takich barierek, to Paweł, mój klient, przekonywał cię do tego, żeby kupić droższy produkt. E, co z tym zrobić? Jak to zastosować w praktyce? W mojej książce e, Storytelling Inspiracyjny jest bardzo prosta definicja, czym jest historia. Bohater i wyzwanie. Następnym razem, kiedy będziesz chciał opisać swój produkt lub usługę, wymyśl bohatera, innego klienta. W mojej historii to był Paweł, u ciebie to będzie ktoś, z kim twój obecny klient może się utożsamić. I wyzwanie, dylemat, przed którym stoi Paweł, stał przed dylematem tanio, czy może lepiej, drożej. Następnym razem opowiedz historię o swoim kliencie, postaw go przed wyzwaniem i zadbaj o to, żeby to Twój produkt, Twoja usługa to wyzwanie rozwiązało.